Hallo Freunde des kritischen Denkens. Heute möchte ich mit euch über eine Technologie sprechen, von der viele gar nicht mehr wissen, was es ist. Die Dunkelbirne. Ich habe mir einen kleinen Vorrat aus Restbeständen gesichert. Denn Dunkelbirnen sind inzwischen verboten. Man hat wohl Angst um Arbeitsplätze oder um die Vormachtstellung der etablierten Energiewirtschaft. Daraus haben die Anzugträger in Brüssel dieses Papier gemacht. EU-Richtlinie 244 2019 Implementing Directive with regard to the second law of irgendwas. Für Dunkelbirnen gibt es aber durchaus praktische Anwendungen. Durchschlafen trotz Vollmond, Displays, die auch bei Sonnenschein gut lesbar sind und vieles mehr. Bei der Auswahl der passenden Dunkelbirne solltet ihr darauf achten, keine zu starke Birne zu nehmen. Ich nutze gerne diese minus 15 Watt Birne von Korf, Sie spendet eine angenehme Kühle und sie flackert nicht. Wie ihr seht, ist es etwas dunkler geworden. Die Dunkelheit kommt von dieser Birne. Wenn ich mit meiner Hand die Antiphotonen aufhalte, erzeuge ich helle Schatten. Mit einer Linse kann man die Finsternis auch bündeln und erhält somit dunkle Flecken. Mit einer großen Linse brennt man sich schnell ein schwarzes Loch in den Tisch. Da sollte man immer die Sicherheitsrichtlinien beachten. Interessante Effekte kann man erzielen, wenn man einen Farbfilter in die Dunkelheit hält. Durch diesen blauen Farbfilter kommt zum Beispiel nur der blaue Anteil der Dunkelheit. Das Papier dahinter bekommt es dann mit subtraktiver Farbmischung zu tun. Mir ist noch nicht ganz klar, warum es sich bei diesem zweiten Filter jetzt umgekehrt verhält. Negative Wellenlängen sind ja kleiner, aber nicht kürzer. Der kritische Geist erkennt. Wahrscheinlich gibt es in Wirklichkeit gar keine Lichtwellen. Das nächste Experiment wurde bereits durch Johann Wolfgang von Goethe mit Hilfe von Prismen durchgeführt. Ein Prisma bricht Licht und auch Finsternis in drei Raumrichtungen. Um eine Aufspaltung in verschiedene Farben zu erhalten, so wie bei Pink Floyd, braucht man einen dünnen Lichtstrahl. Die wenigsten wissen, dass das auch mit Dunkelheit funktioniert. Goethe wurde damals von den meisten Wissenschaftlern nicht ernst genommen ein richtiger Naturwissenschaftler, so die vorherrschende Meinung, müsse mit hellem Licht arbeiten. Daran hat sich leider nicht sehr viel geändert bis heute, muss man sagen. Vorgestern habe ich mir zwei weitere Dunkelbirnen im Internet bestellt. Also nicht, nicht bei Ebay oder so. Ihr wisst schon. Sie stammen aus einer im Untergrund geführten Manufaktur und sie haben auch etwas mehr Leistung. Auf der Schachtel steht minus 100 Watt. Ich denke, das ist ganz ordentlich. Das kann man mal testen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Licht. Ich denke außerdem ist es an der Zeit, einen offiziellen Stromzähler zu installieren, sodass ich die Energie auch vergütet bekomme. Ich habe noch nie gemessen, wie viel Energie ich tatsächlich ins Netz einspeise, aber ich weiß, äh, es muss sehr viel sein. Wenn ich hier verdunkle, dann höre ich, wie das Radio meines Nachbarn schneller läuft.